Hai guys, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidil Adha diucapkan buat semua yang menonton. Okey, macam biasa Raya Raya mestilah kita makan menu Raya. Ha, apa bezanya kali ni aku nak makan lemang ketupat Instant. Jenama Nona daripada Nona Food. Okey. Kita ada lemang. Aku ada lemang. Okey, kita ada ketupat palas ha. Dan juga kita ada ketupat mini Ketupat nasi ketupat, ha, uh, Nasi impit ha, Macam itulah Dan sudah semestinya dia datangkan dengan Rendang daging hitam Dan juga rendang ayam Dan juga kuah kacang Nak masak ni pun memang mudah So kalau sedap korang memang boleh cubalah Yang bujang-bujang ke apa semua tu Memang senang lah Instant kan Tak pembuang masa Marilah kita makan Bismillahirrahmanirrahim ada okey lemang dan juga ketupat palas yang sudah dikeluarkan dari plastik dia. Aku akan mulakan dengan ketupat mini Nasi impit, ketupat nasi ah. Ha. Apa-apa jelah ni. Ketupat mini nasi impit kuah kacang. Bismillahirrahmanirrahim. ketupat dia okey. Just nice masak dia memang okey. Maksudnya aku masak ikutlah arahan yang dibagi tu. Dia tak lembik, dia tak keras. Just nice, rasa pun okey. Tapi dia tawalah kan. Ketupat nasi ni mana tawa. Takkanlah manis masin pula kan. Ha. Rasa dia memang okey. Rasa typical. Jadi approve. Boleh. Beli. Tak susah nak buat. <laughs> Tinggal rebus saja kan kita akan rasa lemah dengan ketupat palas dia. Oh ya, yeah, ketupat palas ni selain yang original ni dia ada juga pulut hitam dengan durian. Pulut hitam tu aku nak belilah tapi dah habis pula. Nak rasa kan tapi yang durian tu ada dah banyak tapi aku tak makan durian. <laughs> so, no lah. Kalau korang nak rasa ketupat palas perisa durian bolehlah pergi cari ya. Pembagi peminat durian tu kalau boleh terima tekak. Ini dia punya lemang ha, agak sticky kat sini. Pak. Eh. Okay, tapi aku dah masak ikut yang diarahkan lah. Lemang 45 minit. Ketupat mini 45 minit. Ketupat palas 60 minit. Apa, kita rasa dulu ketupat ni tanpa hmm, rendah. Bismillah. Nah. Dia punya serbuk santan tu kuat gila eh bau dia. Even lepas kau masak pun bau tu still ada. Hmm, masih kuat. Tapi tak berlemak pun lemang dia cuma biasa saja. Tapi bolehlah diterima rasa dia. Ada rasa lemang-lemang tu, lemak-lemak tu sikit je lemak-lemak masin tu. Tak cukup berlemak lah. Instant eh. Cuma agak sedikit lah. Aku tak tahu aku salah buat ke. Tapi aku ikut je betul-betul. Dan lepas masak tu kena sejukkan dalam 2-3 jam baru boleh potong. Ha, memang dah berjam 3-4 jam, 5 jam dah ni. Okay. Bismillah. punya rendang hitam Oh, sagi tumpah Kita makan dengan lemang ni Pergi macam mana Tengok ZP macam mana Lagu mana Rendang ayam pula Ambil peha Favorite Okay Tak tepi sini ah. Kita, uh, ketupat pala ni sabar Kita simpan tepi dulu Kita makan lemang dulu Okay Dengan rendang ni eh kita suka berkuah-kuah sikit rendang hitam kita ni best baru lepas rendang hitam manis so one bite boleh one bite okay. nah bismillah hmm bila makan dengan rendang jadi auto sedap lemang tu. Yang mana kurang tu, perendang tu dah tutup balik kekurangan. Ha. Okay. Kekurangan lemang ni, rendang dah boleh membantu. Okay. Maksudnya kalau korang nak makan, memang kena ada rendang. <laughs> Hmm. Kan rendang ayam. Okay, sekarang ni aku akan rasa ketupat palas ni. Jadilah rupa ni kan. Okay, ni sticky-sticky juga macam tadi. Tapi dia macam tak dalam lekat sangat kot. Ah. Okay lah, dia okay. Texture ni memang sama lah macam lemang ketupat tu kan. Bismillah. Okay, rasa dia acceptable macam lemang tadi. Cuma dia tak berlemak, tak cukup lemak. Hmm, tu je lah. Kurangnya pada instan ni. Tapi bila ada rendang yang sedap, boleh cater balik semua kekurangan lemak-lemak tu. Ha. Lemang yang sehat, rendang ketupat sehat. Sehat ke? Okay. Boleh lah, not bad. Lupa nak bagi korang. rendang ayam Lagi satu, aroma santan tu memang terasa. Bila kau makan tu boleh terasa lagi dia punya santan. Tapi tak adalah kuat sangat. Tapi bolehlah terasa. Itulah. Mungkin setengah orang tak suka part yang tu Itu je lah Overall rasa dia okey sedap je Cuma dia kurang lemak Dan aroma santan tu ada ha, Bau santan tu Okay. Okay, selesai sudah. Sesi aku merasa lemang ketupat instant daripada Nona. Apa yang aku boleh kata? Instant. Memang takkan sama dengan yang handmade punya. Tapi rasa vibes tu ada. Cuma dia kurang berlemak. Okay, rasa dia memang okay. Acceptable. Dan dia punya aroma serbuk santan tu memang kuat lah. Nak, nak lagi sedap, dapat rendang sedap. Lagilah sedap. Okay, memang sesuai lah kalau untuk orang bujang ke. Yang di perantauan ke ha memang boleh beli ni memang sesuai nak beli sebab harganya pun murah dan memang senang nak buat tak payah nak susah-susah nak pergi bakar lemak cari buluh semua tapi tak dapatlah sama sebiji rasa macam kita bakar lemang tu. Okey, pada yang sudah sudi menonton, terima kasih banyak-banyak diucapkan. Dan pada yang sudah sudi subscribe yang selama ni sokong aku, terima kasih. Pada yang baru singgah, jangan lupa untuk tekan button subscribe. Dan yang dah lama tengok tapi tak subscribe-subscribe, bolehlah juga subscribe okey ha terima kasih tu saja bye bye